목이가만히져있지가죽어버리니아구대죽어버리라 फ्रेंड्स तो वीडियो कैसे लगा अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से ज़रूर करते जाना यार क्योंकि आप लाइक कमेंट करते हो तो हमको मोटिवेट मिलता है तो फ्रेंड्स तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से तबाही के साथ और जाते जाते ये रहा आपका पासवर्ड लास्ट पासवर्ड फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रही हमारे रिमिक्स जी धमाका यूट्यूब चैनल में